Oh Poder para la palabra. La palabra es la madre. Bajo por mi escalera sin dinero y pensando en un plan Ya saben lo que quiero en esta acera en que vienen y van Pelis que no saldrán y yo por eso las canto sigo sin blanca pensando atracar un banco Arranco, ayer le daba patadas a una lata No marchamos por patas, con toda la puta plata Ahí conocí al negrata y al perico, hice un par de recados Poca conciencia limpia, cada uno de mis dedos manchados dados Bailando por el suelo al ritmo del dinero Pero si aparece la po, levanta rápido el trasero Zumba, acá está la cosa chunga Nos hemos visto más tieso que el de dentro de la tumba ¿Y qué pasa, loco? pillo un kilo de choco y le duró muy poco Estaba bastante bueno y además que se tiraba el moco Llega la policía directo a la comisaría. ¿Quién era la chivata rata? Todo el barrio lo sabía. Noche en el calabozo y sale del pozo dando brincos. Nuevo contacto lo consigue a dos y lo vende por cinco. La portera fregando la escalera. Vio una rata, se asustó, cayó y se partió la cadera. Para su hijo John, otra preocupación. Se separó y ahora alquila una habitación en un cajón. Pastillas contra la depresión. No puede ver a su hija y 300 de manutención. En la taberna se enciende su linterna. Necesita plata y tiene el alma de la calle enferma No te duermas, tengo el alma de la calle enferma No te duermas, tengo el alma de la no te duermas, tengo el alma de la calle enferma ah, Tengo el alma de la calle Bajo por mi escalera sin dinero y pensando en un plan Ya saben lo que quiero en esta acera en que vienen y van Pelis que no saldrán y yo por eso las canto Y aquí sigo sin blanca pensando atracar un banco Amargo, ese sabor de la vida lo prueba el Johnny Le termina gustando, siempre fue de mezclar King con Tonic Le gusta el money, pues claro que sí No le gusta ni la nacional ni la guardia civil Y luego conoce a unos pavos y le ofrecen un buen día vuelve tocantoso al barrio en un Mercedes de 90 mil Poco sutil, todos saben que es lo que mueve Sus clientes ya están buscando a quien lo releve Luego está mi vecina, vio morir a su marido Le dejó cuatro hijos, cinco deudas en el nido Y así se ha ido, borracho y en la ruina Sabemos que la muerte te acecha en cualquier esquina Y si no muere, la vida te remata El mayor fumando en papel de plata. Otro trabaja por un sueldo miserable, con el que alimenta a los dos niños y a la madre. Aparece el otro con el mono mientras que él trabaja. Ya la familia amenaza, punta de navaja. Se llevó la tele que no vale un chele ahí fuera y nunca la vendió, se le cayó por la escalera. Espera que te cuente historias todas las que quieras y nunca te confíes que esto le pasa a cualquiera. No te duermas, tengo el alma de la calle enferma. No te duermas, tengo el alma de la calle enferma. No te duermas, enferma ah, Tengo el alma de la calle Yeah, nómadas BRL 022 24 El mundo no está preparado para esto Tengo el alma de la calle enferma Ya, ya En una toma Increíble Gracias a mi gente